Herkese iyi günler arkadaşlar. Otomasyon sıfırdan otomasyon temelleri videosunda devam ediyoruz. Şimdi ise ikinci videomuzda otomasyon mimarisinde Daising temelleri başlığı altında açıklayacağım. Şimdi Daising derken arkadaşlar görüntü genel design babında söyleyeyim arkadaşlar Daising'i. Şimdi görsellerin e, otomasyondan da bilindiği üzere yüksektir arkadaşlar. Örnek alırsak bu şu anki ekranda gördüğümüz Word, Word'ün mesela arkadaşlar şu. Sonra şu ikonlar. Gördüğünüz gibi. İnceleyelim biraz da. Mesela kaydet. Gördüğünüz gibi ikonların hepsi yerleştirilmiş. Sonra Mesela gözden geçir bölümüne geldi. Gördüğüm geldi. Hepsini gördüğünüz gibi güzel bir ikonla dizayn edilmiş arkadaşlar. Şimdi bu bölümleri arkadaşlar rastgele göz aşinası olmasaydı arkadaşlar bu programı kullanmazdım açıkçası ben. Bütün kullanıcılar da öyledir. Eğer e, belli başlı kullanıcının standartlarına uymuyorsa program kullanılmaz. Sonra ise Burada açıklama yapmışım onu okuyun arkadaşlar size ilk başta. Görsellerin otomasyonun önemi yüksek. Nedeniyle programı kullanan kişinin görsel hafıza tarafına hitap etmesidir. Yani görsel hafıza tarafı derken arkadaşlar beyinde iki tane bölüm vardır arkadaşlar. Görsel ve sayısaldır arkadaşlar. Görsel hafıza, hafıza bölümü beyni. Bir daha sayısal yani sözel e, hafıza beyni arkadaşlar. Sözel ve sayısal. Şimdi bunları biz şu an mesela size hem görsel hem de sayısal bölümü çalışıyoruz. Sayısal bölüm. işte bu yazıların vesairenin olduğu bölüm. Şimdi görsel programı kullanırken görsel bölüm ön plana çıkmaktadır arkadaşlar. Görsel hafıza. Bundan dolayı <clears throat> programlara dikkat ederken yani pardon programın yazılımına dikkat edilmesi gereken bölümler var. O da görsel tarafı, raising tarafı. Şimdi bütün görselin e, Baştan sona uyumlu olması. Bunların madde halinde yazdım arkadaşlar. Mim, otomasyon mimarisine değizim temelleri kategorisi altında. Sadece 5 tane yazdım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bu tabi standartlara göre değiştirebilir. Veyahut da çoğaltılabilir. Onu da söyleyeyim size. Sonra başlayalım. Şimdi bütün görsellerin baştan sona uyumlu olması. Bir görsel yaptınız. Kaydet sil. Misal birinci formda kaydet sil güncel yaptınız. Ama ikinci formdaki kaydet sil güncelle değişik bir resim olursa bu sıkıntı oluşabilir. Yani sizin bakımınızda program bağımlı olmayabilir ama kullanıcı bağımından sizi tercih etmeme bağımından sıkıntı oluşabilir arkadaşlar. Sonra görsel boyutların fazla olmamasına dikkat edin diyor arkadaşlar. Bu da görsellerin çok e, boyutunun yüksek olması programı kastırmaktadır. Ondan dolayı görsellerinizi kaliteli fakat boyutları düşük boyutlarda kullanın. Üçüncüsünü zaten bunda da söyledim. Görsellerin kaliteli ve HD görüntü kalitesi olmasını bekliyorum. Yani görüntüler sağlam görüntüler olsun yani. Misal şuraya tıkladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüntü çok net değil mi? TikTok Metro Design misal. Ama görüntüye çok sağlam bir görüntü. Mesela şuna tıkladık. Örnek bula bula bula bula vesaire vesaire. Masaya üstüne geliyor. Görüntüye sağlam olması lazım. Sonra görsellerin, programı kullanacak kişinin gözlerini yormamasına dikkat edilmeli. Bu otomasyonu otomasyona değişir. Ama genel olarak yormaması lazım arkadaşlar. Misal e, hep siyah kullanamazsınız. Hep beyaz kullanamazsınız. Beyaz da çok yorabilir. Misal şu Word'ün her tarafın beyaz olduğu için. Şuranın, şuranın her taraf beyaz olduğu Geceliğin mesela kullanılmaz. Ya yani kullanılmaz derken ben kullanmam açıkçası. Çünkü gözü çok görüyor geceliğin. Ve benzeri ve benzeri. En son bu madde <clears throat> genel olarak e, kullanım kullanılması kişiye bağlıdır. Benim tercihim budur arkadaşlar. Şimdi görselleri ararken, görsele bakarken <clears throat> görsellerin sağına soluna bakmanız lazım arkadaşlar öyle hazırlarken hazır bir görsel falan aldığınızda. Biliyorsunuz subliminal dediğimiz gizli mesajlar arkadaşlar. Gizli mesajların olmamasına dikkat edin. Neden diyeceksiniz? Eğer örnek veriyorum siz görmeniz ufak bir gizli mesaj, subliminal mesaj yerleştirilmiş resme diyelim. Onu kullandınız. Misal kaydet butonunu kullandınız. Şimdi örnek veriyorum. Gene bir örnek veriyorum. Benim gibi birisi programınızı incelerken bir baktı ki aa diyor burada ne var? Hani şöyle örnek vereyim. gel diyor şuna. Aa şurada bir şey mi yazıyor efendim? Dertli yoktu. Sizin programınızın içine girer. Bir search dosyasından resimlerinizi çeker. Teker teker <clears throat> Photoshop'u açar. Şunu açar. Teker teker incini buncini inceler. Eğer bir şey bulursa ne olur piyasaya <clears throat> internet aleminde yayar. Şayet ben olsam öyle bir herhangi bir pro kullandığım bir program olsa direkt yayarım. Derim üstüne mesaj koyuyor diye. Onun için bu da sizin itibarınızı, firmanızın itibarını bozar. Bundan dolayı süpnör mesajları kendi ibare kullanılmamalı demişim arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Bu konular özellikle. Bu konumuz burada bitiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu maddeler çoğaltılabilir. Bir sonraki videomuzda ise otomasyon mimarisine giriş olacak arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.